Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons juste après la mise à jour 1.0.28 et on va aborder plusieurs sujets suite à cette mise à jour. On avait déjà échangé sur euh, la review du patch note 1.028. Euh, si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en haut en suggestion, en haut de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous le savez, on a notre objectif de 2000 abonnés pour le mois de janvier. On est très très bien parti. Continuons comme ça. Je vous en remercie vraiment. On fait que de croître. C'est vraiment top. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez les vidéos. Vous le savez, ça aide aussi beaucoup le développement de la chaîne. Donc, sur ce patch note et sur ce patch plusieurs choses. Déjà, avant de parler du patch, on voit immédiatement ce matin la roue de la chance. On va en parler parce qu'on m'a posé quelques questions sur Discord notamment et euh, j'aimerais bien y revenir. On voit déjà tout de suite, la première chose, événement ordinaire. Ils classent tout ça dans les événements ordinaires. Donc même le KVK est un événement ordinaire. comme ils l'ont indiqué, on voit donc qu'ils ont regroupé les événements. Maintenant, ça permet de mieux les voir. Bon, je pense pas que le KVK, la prochaine croisade, il devrait être dans un onglet euh, euh, événement ordinaire, il devrait être plutôt dans un onglet dédié. Mais bon, soit, on va dire que c'est un événement ordinaire. Donc avant de venir euh, au, patch note, donc la roue de la chance, donc vous le voyez normalement sur certains royaumes, pas sur tous, hein, parce que d'autres ont par exemple une roue avec Takeda, vous avez une roue de la chance générique. Est-ce que cette roue de la chance, il faut la faire ou pas alors, moi, mon conseil, c'est de ne pas la faire. Faites uniquement le tour gratuit et arrêtez-vous là car pour moi, cette roue de la chance, on va faire le tour gratuit ensemble, cette roue de la chance n'est pas une roue de la chance rentable. C'est vraiment, bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu une sculpture pour rien du tout, mais excepté le tour gratuit, c'est pas vraiment rentable. Alors vous pouvez vous dire, ouais, si je lance 325, donc si on regarde, parce qu'on avait déjà vu avec Edouard la probabilité, vous le voyez, avoir une sculpture de commandant légendaire, c'est 27%. Avoir une sculpture d'étoile éblouissante, c'est 16%, etc., etc. Et il y a euh, trois 3 sculptures légendaires, une chance et demie. Donc, moi, de mon point de vue, cette roue-là, elle n'est pas rentable. Parce que, évidemment, pour 325, si j'ai une sculpture en or, c'est rentable. Mais sinon, pour le reste, elle est pas rentable par rapport à la tour, euh, la roue de la chance où on a un commandant bien défini. La roue de la chance générique est rentable, mais elle l'est moins que la roue de la chance générique. Donc, à minima, vous pouvez tenter de faire euh, les 5 sculptures pour 10 tours. Ça va vous faire 5 sculptures pour, on va dire, allez, 6000, 6000 euh, gemmes. Donc ça va vous faire 1200 gemmes la sculpture. Ça reste un bon prix, mais par rapport au plus que vous allez avoir dans les tours, donc ça reste sur le papier rentable, mais par rapport à une roue avec un commandant dédié, c'est moins rentable. C'est en cela que je vous dis que c'est moins rentable. Donc, excepté si vous êtes une baleine, si vous êtes un low spender ou juste un free-to-play qui veut investir euh, ses gemmes sur un event, ne le faites pas dans cette roue générique. Ça serait franchement perdre vos gemmes par rapport à une roue avec un commandant dédié. Encore une fois, hein. je dis que c'est pas rentable par rapport à une roue avec un commandant dédié. Parce que dans l'absolu, ça l'est si vous avez vraiment beaucoup de gemmes. Mais par rapport à une roue avec un commandant dédié, non. La roue avec Takeda ou avec euh, Edouard, je crois que c'était Edouard, ouais. Edouard était quand même beaucoup plus intéressante puisque on avait quand même euh, des, des x8 en sculpture en probabilité de gagner plutôt qu'un x3. Voilà pour cette roue de la chance. Au moins maintenant, vous avez mon retour par rapport à ça. Si vous, vous avez un avis différent ou même euh, si vous avez le même avis que moi, n'hésitez pas à, le mettre en commentaire. Hein. Mettez-moi vos retours, vous, ce que vous en pensez de, cette roue-là. En tout cas, moi, euh, c'est l'avis que j'en ai. Je le fais vraiment que quand euh, j'ai beaucoup trop de gemmes, ce qui malheureusement n'arrive que rarement. On voit aussi qu'on a en ce moment les spéculateurs de la route de la soie depuis hier. J'ai d'ailleurs sollicité le support euh, VIP sur les spéculateurs de la route de la soie et je vais vous donner peut-être une info que vous ne connaissiez pas. Euh, alors, pourquoi j'ai sollicité le support VIP pour la route de la soie C'est assez simple. Euh, il s'avère que j'ai remarqué hier, j'étais pas prêt à 21h quand mon alliance a fait les spéculateurs de la soie. J'étais pas prêt, j'étais en train de faire d'autres choses et j'avais oublié qu'on avait cet event là pour tout vous dire. Et j'avais juste une troupe de farm. Il s'avère que oui, je farm euh, en T5 donc, euh, et en cavalier T5 pour le coup, là c'était. Donc euh, j'avais une troupe de 150 000 ou quelque chose comme ça, unités, 120 000 unités qui était à côté de, cavalier T5 avec Cléopâtre, certes, c'est pas terrible, mais elle était là. Donc lorsque les routes de la soie est partie, j'avais cette troupe là, donc je l'ai lancée pour suivre le cortège et participer à l'event et évidemment avoir les rewards. Donc j'ai suivi le cortège et j'ai fait quelques dommages, comme vous le voyez. Donc, alors attendez, voilà. J'ai fait des dommages, vous le voyez. Évidemment, j'ai un binôme faible. J'ai fait des dommages, on n'a pas le détail de mes dommages, mais qui reste faible. Mais j'ai quand même perdu des unités. J'en ai fait plusieurs. J'ai tapé tout le long du chemin. J'ai participé à l'event avec une seule troupe en faisant pas grand chose en termes de DPS. Et à la fin, d'habitude, ça m'était déjà arrivé, je crois, à toute première route de la soie, euh, ce genre de choses sur un des boss. Il s'avère que quand la victoire est arrivée, euh, où c'est qu'on a euh, les récompenses Elles sont là, vous voyez, j'ai eu que ces récompenses-là pour le niveau effroyable. J'ai eu 8 accélérateurs euh, des, des 3 types, seulement des accélérateurs de 10 minutes. J'ai eu que ça, la même récompense que lorsqu'on ne fait rien, si je ne m'abuse, et que votre alliance réussit les votes, vous recevez ça. Alors qu'en niveau effroyable, si on va voir, en niveau effroyable, il y a quand même des récompenses qui sont très nettement plus intéressantes, surtout nous avec un niveau de 98% de, livraison. Donc normalement, j'aurais pu bénéficier puisque j'ai participé et j'ai tapé euh, des barbares, des maraudeurs, j'aurais dû avoir un niveau beaucoup plus élevé de récompense. Donc pour le coup, j'ai sollicité le support VIP, savoir pourquoi je n'avais pas eu les récompenses et évidemment s'il y avait moyen euh, de les récupérer. Et la réponse du support VIP, je vous mets le screen, vous le voyez, elle est intéressante parce que ça je ne le savais pas et je ne l'avais vu nulle part cette information. Les récompenses qu'on obtient sont en fonction des dommages que l'on fait c'est intéressant. Donc je pense, le support VIP, ils m'ont rarement, dit des bêtises. Euh, donc euh, je pense que pour le coup, c'est cohérent puisque j'ai fait très faible, de très faibles DPS. Donc j'ai les récompenses minimum comme si je n'avais rien fait. Donc c'est vraiment intéressant à savoir. Il faut vraiment amener un max de troupes et que vous fassiez, vous donniez du mal pour de faire le max de DPS possible. Donc concentrez-vous notamment sur les boss pendant cet event-là, puisque les récompenses d'après les dires du support VIP sont en fonction de ça, sont en fonction des dommages que vous allez faire. Donc ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, ça va avantager les joueurs, bah, on va dire les, les pay to win, puisque c'est eux qui vont avoir les troupes les plus fortes. Mais ça se trouve, il y a un seuil minimum. Une fois qu'on l'a atteint, tout le monde a les récompenses tirées au sort. Mais c'est intéressant, ça aussi si vous avez déjà constaté des différences par rapport au taux de DPS que vous faites, sachant qu'il y a un classement euh, qui est fait euh, des, des DPSers de tous ceux qui ont fait le plus de DPS, n'hésitez pas à mettre en commentaire vous si vous avez déjà constaté euh, des choses aussi par rapport à ça. Moi en tout cas, j'avais pas connaissance de cette information et vu que c'est la première fois que ça m'arrive et que je fais une requête au support VIP euh, pour ça, euh, ce retour là euh, m'a surpris mais bon c'est intéressant et je voulais, je voulais le partager avec vous. Enfin, euh, pour euh, la mise à jour donc, qui vient de se produire, déjà, euh, premier point très positif, ils ont tenu les 3 heures, au bout de 3 heures même un tout petit peu moins. Donc on a bien récupéré le jeu dans le délai. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas tenu leur délai de mise à jour. On n'a pas eu d'informations de, mise à jour complémentaires, mais ça serait pas étonnant qu'il y en ait une puisque les petites améliorations qu'on voit, donc au-delà de la remasterisation du son comme on en a parlé, à chaque mage ils changent le son et comme je vous disais, les mecs ils doivent avoir un orchestre à occuper euh, ou une fanfare, je sais pas, mais en tout cas à chaque fois ils changent le son. On voit aussi qu'on a la nouvelle option normalement dans les réglages, dans les notifications euh, ou les réglages du jeu les réglages du jeu, les réglages du jeu, masquer les informations d'achat. Donc quand on achète, ça masque les cadeaux d'alliance. Voilà, alors je leur désactive parce que si je l'avais laissé activer, on le sait très bien, j'aurais eu 10 commentaires qui me disent oui, tu l'as laissé activer, tu vas acheter des passeports euh, dans le pack Nouveau Monde et tu vas te barrer. Non, je n'ai pas prévu de partir, je vous le redis, donc euh, voilà, donc euh, je, le laisse euh, démasquer. ensuite, on voit aussi, donc comme on l'a vu ici, hein, l'événement spécial s'est trié. Donc on voit peu de choses pour le moment puisque ce sera dans 15 jours que tout va se déclencher. Mais aussi, vous allez arriver, vous allez avoir un petit icône, une petite pastille sur commandant. Et quand vous allez sur commandant, vous allez des commandants, vous voyez un petit icône en bas à côté de la puissance de ce commandant, 109 800 et un, une petite pastille play. Et quand on clique dessus, il y écrit télécharger, ou tout c'est les extraits, ils en avaient parlé. C'est les, les, il y a des petits extraits vidéo pour présenter les commandants. Évidemment, malheureusement, quand on clique sur télécharger, erreur, téléchargement, vérifier votre réseau, patati patata. Pareil, tout, ça ne fonctionne pas. Donc, il y en a une pour KO, il y en a une pour Richard. Si vous cherchez et que vous demandez où est cette se hein, c'est ça. On peut pas non plus télécharger celle de Richard. En revanche, celle de Mina, elle est grise, elle fonctionne, il n'y a pas de problème. On va couper le son, sinon vous allez avoir un retour. Voilà, je le son. Euh, donc vous voyez, on a, a celle, de Mina euh, qui, est, qui, sympa, elle est courte, hein, c'est une petite séquence d'intro. Et on a aussi celle de Constance euh, qui fonctionne. Pas de Constance, ça c'est Boadice, si c'est de Constance. Constance. Alors pourquoi ils ont fait Constance C'est Constance Non, c'est pas Constance, c'est Sarka. Pourquoi ils ont fait Sarka je n'en sais rien. Écoutez, euh, ils ont dû vouloir se faire un délire, je pense. Je sais pas pourquoi avoir fait euh, Sarka d'abord, plutôt que faire une légendaire comme euh, Sunzi ou je ne sais pas, n'importe quel, Scipion ou un autre. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Donc, c'est sympa cette petite vidéo. Mais après, moi je me demande l'utilité. Là, je la vois pas. Vous voyez, c'est une séquence, euh, elle fait 10 secondes. Quelle est l'utilité réelle de cette séquence-là Oui, enjoliver le jeu, oui, le rendre sympa. Bon, je préférerais qu'il sorte une séquence comme ça de 10 secondes juste avant qu'un commandant sorte pour nous le présenter un peu, quelque chose de 30-40 secondes, ou un peu ses skills, ou un peu des choses comme ça, ce qui serait beaucoup plus sympa et beaucoup plus euh, vivant euh, pour, euh, pour le jeu et pour le contenu, juste avant de le sortir. Mais là maintenant, sur ce type de commandant, je, je ne comprends pas la plus-value et je ne comprends pas pourquoi investir du temps là-dedans alors qu'il pourrait le faire sur plein d'autres choses pour, euh, pour améliorer certains events euh, comme on l'a vu. Euh, on a encore eu récemment des events originaux mais très médiocres comme les jardins de l'infini qui étaient, qui étaient n'importe quoi même si ils sont originaux il ferait mieux d'investir ce temps là-dessus de mon point de vue pour nous proposer du vrai contenu plutôt que ce genre de choses voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, je dirais post-patch note 1.028. Nous sommes à j 1 4 jours maintenant, 3 jours et 14 heures de la saison 3 du KVK. Ça commence samedi. Soyez prêts à partir de samedi. On va bombarder. Évidemment, euh, j'en parlerai lors du live de samedi. Ça va être le sujet principal de notre live de samedi 18h. Donc soyez au rendez-vous. On échangera sur votre ressenti, on échangera sur nos adversaires puisqu'on va connaître nos adversaires à ce moment-là et on va vraiment pouvoir voir si le matchmaking a bien été fait ou si malheureusement il y a des chances qu'on se fasse rouler dessus avec qui on va devoir faire des alliances, vous comme nous. Donc on va bien voir tout ça et on va pouvoir échanger euh, sur le chat en live, sur vos retours à vous aussi.